Yo, yo, Captain told me to kill fish. Fish told me to kill captain. Makes sense. Minions have spawned. Hard-handed folk deserve a better death. No, no, no. Oh my gosh. Everyone's got a thing sometime. Johanna. 换掉。哎呦，开盘哟！大惨哦！大惨！ <laughs> 大了。太起来，大爆 Q！ 哦，没有颜值啊。老板没有啊，电脑好的不需要开眼。只有电脑不好才开眼。老板太累了。四修，四修，四修，不要。 성 没有吧？那我征服者，看我那个福敌节奏啊！哎呦，操！哦，哇，棒棒棒！ 都不如你队友啊！真的。好啦，差不多要出门吃饭了。好， <laughs> 还真的就只开一场。